Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов grandstar.ru В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм. Это костюм Золушки в голубом цвете. Вот так вот выглядит костюм Золушки. В нашем интернет-магазине вы сможете найти несколько вариантов э, костюмов Золушек. Э, как для детей, так и для взрослых. Золушки у нас бывают и в голубом цвете, и в желтом. Сегодня мы рассмотрим вот такой вариант товары вы найдете визитку интернет-магазина Grand Start. Давайте посмотрим, как выглядит костюм. В товар у нас входит вот такая вот диадемка. Давайте развернем, посмотрим. Вот такая вот диадемка, посмотрите. Она собирается, это одевается сюда, вот здесь есть ушки. И вот так вот остается коронка такая. Блестящая коронка. Ободочек на любую голову одевается. Далее в комплект у нас входит голубое пышное платье. Вот такое вот платье, длинное в пол. Здесь вот посмотрите у нас нашивка и плюс у нас еще здесь по платьицу идет пришитая тесьма серебристая. Коротенькие рукавчики. На юбке у нас такая же нашивка серебристого цвета. Все пришито, то есть это ничего не приклеено, ничего не отвалится. Вот вы можете посмотреть строчки. Юбка у нас идет с подъюбником двойным. Посмотрите, сетка и атлас белый. Сзади платье у нас выглядит вот так. По спинке у нас идет молния и э, нашиты петельки, как на корсете, чтобы можно было затягивать утягивать платьице, то есть регулировать по ребенку уже. Для этого у нас здесь идет белая шнуровочка, то есть можно шнуровать, регулировать объем. И в комплект входит белый большой подъемник, Вот такой подъемник, он идет на резинке тоже. Платье, оно и так довольно пышное, но может, кто хочет, может одевать подъюбник, кто хочет, может не одевать, но с подъюбником просто платье будет попышнее и чуть короче тогда оно получится. Вот полностью комплект Золушки. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.